қандай бақыт жақсы өзіңіз кетіп жатасың бақыт эме ә, азыр аэропортқа барып келе калчы э срочно жеңең келе атат айылдан тосуп алчы сураныш мына беш жүз сом берем саат канчага мына жарым саатта келет уже а эгер жеңем келбей калсачы келбей калса миң сом берем миң сом <laughs> анда барып келейин тетиги байке үч сааттан бери ошол жерде уктап атат эй ооба кичине ойготуп үйүнө узатып койбойсуңарбы эмне бул кандай бул кечиресиз мен аны саат сайын мынтип ойготуп счет суратпаймынбы кайра кайра сен дагы уктап атсаң саат сайын келип бирөө ойгото берсе жакшы көрөсүңбү тез узатып койгула Шот. жоқ байке шот мес. ба үй жайыңыз бар ғой Бес пе Ешік қайықты ешік. есік деме, түз барсаңыз шығасыз есікті алып кетіп бұл үш мир без границ россияда иштеп жүргөн мекендештер үчүн ыңгайлуу приложение